Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von The Riftwaker. In der letzten Folge haben wir erstmal ganz gemütlich angefangen eine Hauptbasis zu bauen und kleinen Außen. Kosten für mehr Ressourcen. Und jetzt werden wir als erstes das Hauptquartier upgraden. is full. Build more storage facilities. Headquarters upgrade in progress. This will attract a lot of attention. We should reinforce our defenses as much as we can. Things oh. are going to get very hot very soon. Kommt ein schwerer Angriff, sagt los. So, dann werden wir als erstes noch hier eine Tür hinbauen. So. Oh, and oh, and you're in. keiner. Gucken. Ah, guck mal. I am glad we are back on the same page about properly securing our base. Ah. We can't save this world if we let it kill us. <laughs> Hey, Mr. Grumpy? Why do you insist on calling me names? Hier hätten wir dann noch genau, Ressourcen. Mal gucken. Den können wir benutzen. Rift Jump and Exploration Megasuit Mark IV Griffin Variant. What is wrong with that name? It's inefficient. Boah. Das noch ein paar Lager. Die stellen wir am besten. Naja, wieder kein Platz. Auch hier. Haben wir die Verteidigung ganz vergessen. So. Dann gehen uns gleich die Kerne wieder aus. Dann nölt da rum wegen Strom. Also werden wir es gleich mal miteinander verbinden. I can sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. They are very close. Prepare yourself, Ashley. We've made all the preparations that we could. Let's oh. go out and meet them. Energiespeicher noch schnell. Keine Ressourcen. base is under attack. Oh no. There is a breach in our walls. A tower has been destroyed. One of our energy oh. has been destroyed. Die sind etwas stärker als vermutet. One of our walls has been destroyed. We should start downloading new blueprints so we can construct more advanced buildings and items. Build a communications hub as soon as possible. Okay, let's remember to build some additional power plants for it. It consumes a lot of energy. Threat neutralized. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. Das ist aber alles gar kein Problem. Wird die Mauer halt repariert. So, die kommt weg, die kommt weg. Der kann da stehen bleiben. Reparieren. Reparieren, reparieren. Notenpunkt reparieren. So. Dann war das Forschungs- ah, Kommunikationszentrale. So, die stellen wir mal. Da ist Basis. I'm detecting a decrease in wind speed. This may affect our wind turbines. Dann Communications hub construction in progress. We can download all the technology blueprints that we need through this building's quantum entanglement template matrix. It's a pity that we can't upload anything back to Earth. There's so much data to be gathered here. I can't wait to start collecting research specimens. We will be able to share all of our research data as soon as the Rift Station is operational and the Rift back to Earth has been opened. Let's focus on that first. Platten. Nicht? Our base is low on power. Kein Strom. some of these creatures' attacks are originating from a common point near our base. Interesting. We should go and investigate that area. Finde die Quelle, ja. Erstmal müssen wir ein bisschen forschen. Können wir schon forschen. Nur nicht. Da unten fehlt Strom. Und ein Portal. <clears throat> So. Das hier unten. Stromknotenpunkt. The communications hub construction finished. We can now use it to download new technologies. Hey, wir können forschen. So. Planetenscanner. Forschen. Kobold. Graden. Reparaturgebäude. Kurzstreckenradar. Das ist gut, da sieht man sehr weit neue Waffen. Flammenwerfer. Granatwerfer. Ja, dann machen wir als erstes Warte. Ausweichen. Holz. Panzer. Das Radar. Und der Flammenwerfer. So. Alien Technology. Technologie haben wir noch nicht. Gut. Dann bastelt er jetzt erstmal. Wir müssen uns kurz reparieren gehen. So. Jetzt hier erstmal alles dieses Grünzeug, das wächst ja überall. sehe gerade, hier haben wir gar kein Portal. Das ist aber nicht so gut. Müssen wir zu weit laufen. Westen. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Oh. wieder. Ashley, now that the basic base setup is complete, we should start working on our primary objective, constructing an interplanetary rift station. It is going to take a long time to build, so we should start working on it as soon as possible. More storage. That's true. It's a massive building with multiple <clears throat> components and pipeline connections for plasma. Oh, jetzt werden wir da oben angegriffen. It's going to be the central structure in our base with multiple support buildings, so we should plan a lot of free space around it. Let's start by placing the foundation. Hier haben wir natürlich die Mauer noch nicht weitergebaut. Dann machen wir so. bin mal gucken. Oh. Der Tür. Oh, Monster. rein, der speichert. Zum Glück forschen wir jetzt erstmal an neuen Waffen. Weil diese Viecher wollen ja alle nicht sterben. Die machen schon recht gut Schaden. So, also, wo waren wir? Bauer. storage is We should construct more storage buildings. Some buildings don't have enough power. Warning, oh. hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Ich hab schon keinen Strom. Alles auf einmal immer. Oh. kein Strom. Hm. Nicht immer alles auf einmal. Hm, jetzt haben wir Platz. So. Bodenplatten So, dann können wir hier erstmal schön ein bisschen Strom erzeugen. Haben ja jetzt ein bisschen Platz. Oh. Leider verklickt. So. Ironium storage is full build more storage facilities. Das ist das Lager voll. new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Das Spiel sagt dann wenigstens, was zu tun ist und was man machen muss. Und wo ein Angriff erfolgt. So. War gerade dabei, oben zu verlegen. technology has been developed. New buildings are available for construction. Ah, wir haben den Orbitalscanner scheinbar freigeschaltet. Dann werden wir mal gucken, der ist... Oh. Ah, Ach nein, die Riftstation. Ah. Das brauchen wir fürs Endspiel, aber das Ding braucht gewaltig viel Platz. Ja, das Ding. Karte. Ja, 1, 2. Wo Haben wir denn? Ah. Construction of the Rift Station's foundation is in progress. Congratulations, Ashley. Was This scanner marks the beginning of the next chapter of our mission on this planet. You sometimes sound a bit like Colonel ah, Nordstrom. Ah, keine Ahnung. Do you know that? I received additional instructions on how to motivate you and keep your spirit high during this mission. They were indeed written by Colonel Nordstrom and revised by Admiral von Blofeld. Would you like me to read what I was instructed to tell you for this occasion? So. Uh, oh, please do, Mr. Riggs. This is exactly Auch so, wie sich mein Kampfanzug und meine Persönlichkeit einfach mal streiten. You were selected for the Rift Jump to Galatea 37 as an exceptional individual. You are amongst the elite of the elite of Earth's expeditionary forces. During your services with the Extraterrestrial Science Corps, you have time and again shown courage, bravery, and an unflinching willingness to sacrifice yourself to complete your objectives. You are destined... Okay, that's a nice speech. It sounds very uplifting. Schade ist, dass die Bodenplatten nicht auf dem, der Minikarte angezeigt werden. Yes, that and a few other things. Oh. Do you want me to read further motivational pieces? Hab's falsche gebaut. That's enough of Colonel Nordstrom. Let's skip the military pathos and stick to your original programming. We've got a planet to explore. Roger that, Ashley. I am archiving all of the motivational speeches. Zeit für bessere Waffen. Research completed. Planetenscanner. Auf oh, Waffen. Was nicht. Okay. Oh. Oh. Kobold. Achturm Stufe 2. das einfach mal ein nach oben. So. Dann gut. sollten wir uns mal reparieren. Boah, hier fehlt ja auch schon wieder ein Riftportal. Carbonium storage ist voll. Build more storage facilities. So. Die Speicher sind voll. Bau mehr Speicher. Äh. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. So. Okay, da. Da baue ich gerade. Muss das hier hin. Hier ist ein bisschen Platz. Warning, a new... The construction of the Rift Station Foundation has been completed. We need to construct all of the Rift Station components before we can start powering up the portal. The Rift Station has three main components that require a lot of rare resources to be built. The fusion field accelerator requires enriched uranium. The hyperparticle condenser requires palladium. And the quantum gate stabilizer, which requires titanium. We haven't found any traces of these elements near our base. These resources might not be present anywhere near the location. We should construct an orbital scanner to start scouting for interesting locations around the entire planet. It will allow us to establish precise coordinates for long-range rift jumps around the planet. Oh nein, falsche Taste. The orbital scanner uses advanced technology and requires additional resources in order to be built. We need to gather a large amount of cobalt to construct this building. Ashley, Mit den anderen Ressourcen können wir auch noch die Wachtürme und alles upgraden. Hm, danke. Hm. Besten. Also siehst du, sagt sie auch. A large group of creatures is gathering near our base. Prepare for an incoming attack. this Warning. This. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. In kioskilla. Yeah. Base is under attack. Ah. Oh. Na halt tot. Lückes Space-Taste, ja, auch wenn ich jetzt noch wüsste. orbit Ashley, now that the armory is operational, we can craft some new weapons. That's a good idea. The enemy attacks are getting constantly stronger. We need better guns. Genau. So. Waffen. Großflinte. Kobold. Aber wieso geht der nicht? Now that you've crafted some new equipment, don't forget to change my loadout and weapon configuration. Das ist doch nicht wahr. Ah. Jetzt. Falsche Taste. Ist ja peinlich. ist doch gar keiner. Und hier ist keine Tür. destroyed. Ach, Ach, oben auch. Base is under attack. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Ja, ja, ich muss mir das reparieren. Reparieren, reparieren, reparieren. Und ab nach oben. Oh nein. A tower has been destroyed. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Jetzt hänge ich im One of our buildings has been destroyed. Nein. Energy connectors has been destroyed. Weapon drop. Oh. Ja, Waffe fallen Air humidity is rising. It's going to rain in a moment. One of our walls has been destroyed. Base is under attack. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. One of our buildings has been destroyed. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Da noch irgendwo einer. So, dann. Acht Türme noch drei Minuten. Hostile creatures are coming from a nearby nest. Ja, ah, ja. go there and clear it out. Das war ja intelligent. brauchen unbedingt Upgrades. Sehr, sehr schlimm hier. Scheiße, die haben alles kaputt gemacht. So. Schön miteinander verbinden. Ah, bisschen reparieren. The rain is over. Buildings don't have enough power. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Jetzt Warte Eine Minute 20. Dann können wir die endlich upgraden. So. Portal. Oben. Um. Und jetzt erstmal Strom-Upgrades. Strom geht. Brauchen. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Flammentürme wären erstmal gut. 4, 3, 2, 1. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Kobalt, oh. So, reparieren lassen. Dann Kobalt erstmal organisieren. So, haben wir irgendeine Waffe. Research completed. Acht Türme. eigentlich ohne feste Rohstoffe. Munitionslager. Können wir da nicht... Hier. Warten wir jetzt erstmal schnell auf den Flammenwerfer. Jetzt machen wir erstmal das Nest da oben kaputt. Schlamm verlangsamt mich auch extrem. So, oh, das ist hier. Oh nein. war das? Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. We have power shortages. Connect more power plants. Oh nee. Wind attack. Oh, Kacke. power generation. Die Waffen richten bei dem nichts aus. Ich habe aber keine bessere momentan. leuchtet schon rot. Ah. Zum Glück bauen gerade Waffen. Er hat ja reingehauen. Den habe ich auch leider gar nicht gesehen. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Flammenwerfer. Oh, dauert immer noch 50 Sekunden. Aber dann können wir endlich das Nest da oben zerstören. Sonst kommen wir nicht so schnell voran. Das werden wir heute wohl noch machen. Das Nest da zerstören. Wenn nicht schon wieder hier so ein Steinwesen ist, das ich nicht sehe. Wenn man die Waffe gedrückt hält, lädt die sich auch zum Glück auf. Oh ne, war ja klar. A new technology has been developed. New blueprints are available. This looks like a nest of some sort. We should clear it out and reduce the strength of hostile attacks. There is a lot of them inside. This might be difficult. Oh, mach jetzt. Aha, zerstört. This should stop ah. from gathering in this area and improve our chances of survival. Och nee, voll reingelaufen. forschen wir auch gerade den Scanner. Dann können wir wenigstens ab und zu mal ein bisschen über die Karte schauen. So. Weil die sieht man echt sehr spät alle. Hm, jetzt kommen wir alle auf einmal, oder wie? Boah, Alter, sind hier viele Viecher. Oh, daneben geschossen. Oh nee, Stein. Was will der denn hier? Oh, schon wieder keine Energie. Was soll das denn? Wow. Low on Power. Ich habe doch Strom ohne Ende. arbeitet er? Habe ich schon wieder das Kobalt nicht holen können. Also, standen hier eben, aber noch nicht. Jetzt hier alles zugepflastert. Das ist schlimm. keine Energie mehr. Wir kann keine Ressourcen abbauen. Das meint er. Ich erstmal neu platzieren. Ja, die zwei reichen. Und das ist voll, aber gerade keinen Platz für mehr Lagerräume. Uh, wir haben den Flammenwerfer freigeschaltet. Wenn wir uns den mal schnell organisieren. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Äh, Crafting completed. Uh, den nehmen wir am besten. Ah, ausrüsten. Aha, jetzt haben wir Flammenwerfer. Äh, so. Uh, schon wieder sehr spät geworden. Dann werden wir wohl das Kobalt uns beim nächsten Mal holen müssen. Ah, ich sehe gerade, wir haben da ein... Ja, das ist noch ein Stück weiter als der Teleportpunkt, den wir nächstes Mal benutzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Welt von The Riftbreaker und abonnieren nicht vergessen. Warning! Hostile creatures